მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR Facts. ამ ვიდეოში მეგობრებო, იხილავთ ძალიან განსაკუთრებულ კადრებს, რომლებიც ჩვენ გადავიღეთ, რა თქმა უნდა. მოკლედ ვიდეოში იხილავთ თუ როგორ მიირთმევს ცენტრალურ აზიური მორიელი ძალიან დიდი ზომის ხის ჭიებს. მათ ასევე ზოგადად უწოდებენ ხის მერქნის ხოჭოებს, რომლებსაც გააჩნიათ ლარვებიც. რომელსაც ახლა ჩვენი მორიელები შეჭამენ. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ მორიელი და ხის მერქნის ხოჭოს ლარვა ერთმანეთ შეიძლება ბუნებაში ვერც კი შეხვდეს, ამიტომ მეგობრებო, ჩვენი მორიელებისათვის ხის მერქნის ხოჭოს ლარვა განსაკუთრებული საკვებია, რაც აქამდე არ უნახავს. ძალიან საინტერესო იქნება მათი რეაქცია ამასთან დაკავშირებით. ახლა კი მეგობრებო, კარგად მოკალათით და ჩაუჯექით წინ გელოდებათ ძალიან საინტერესო ვიდეო. მანამდე კი დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ახლა კი დავიწყოთ. როგორც ხედავთ, მორიელები ძალიან სწრაფ შეტევაზე გადავიდნენ და მათი საცეცეებით მერქნის ხოჭოს ლარვის დაჭერა შეძლეს. ასევე იმასაც გეტყვით, რომ როდესაც ერთი მორიელი გადადის შეტევაზე, სხვებიც მას ბაძავენ, თითქოს და უფრო დიდი мотиваცია ეძლევათ, რომ მათაც მოინადირონ რაღაც. ასევე იმასაც დააკვირდით, რომ მორიელები საწმის მოპოვების დროს ერთმანეთსაც კი უპირისპირდებიან. მეგობრებო, პატარა სასაცილო კადრი დავაფიქსირეთ და დავწმუნდით, რომ მორიელები ყველაფერს ჭამენ. აი ამ მომენტში ხედავთ პატარა ზომის მორიელს, რომელიც რაღაცას მიირთმევს და ეს რაღაც არის მერქნის ხოჭოს ლარვის განავალი. როგორც ხედავთ, კარგად დააკვირდით და მიხვდებით, რომ ლარვა თითქმის შეჭმულია და მან ფერიც კი შეიცვალა, ვინაიდან მორიელმა მისგან ამოწოვა წვენიც. ზოგადად მორიელები დიდად სწრაფი მჭამელები არ არიან და ერთი კონკრეტული მწერის ან რაიმე საკვების შეჭმას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. მაშასე მეგობრებო, დღესათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ვიდეო მეგობრებსაც გაუზიარეთ. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, სადაც ბევრად განსხვავებულ რაღაცას იხილავთ, რაც ძალიან მოგეწონებათ. მასშასე ნახვამდის.